בסרטון הזה נפתור מספר בעיות של מציאת שיפוע. תזכורת קצרה מה זה שיפוע. זו דרך למדוד הטיה של קו, וההגדרה היא, נבין את המשמעות שלה הרבה יותר טוב תוך כדי עבודה, ההגדרה היא השינוי ב-y חלקי השינוי ב-x. זה אולי לא אומר לכם הרבה, אולי גם כן, אך עם הדוגמאות תבינו למה הכוונה. וההגדרה הזאת תהיה ברורה. בואו נעשה את הקו הראשון שכאן, קו A. בואו נמצא את השיפוע שלו. יש כאן שתי נקודות שכבר מסומנות. בהן אנחנו נשתמש. ראשית נמצא את שיעור הנקודות, את הקורדינטות שלהן. הנקודה הזו, מה הקורדינטות שלה? ה-x שלה הוא 3, ה-y שלה הוא 6. ובנקודה הזו שכאן למטה, ה-x שלה הוא מינוס 1 וה-y שלה הוא מינוס 1. 6. עכשיו, כדי למצוא את השיפוע יש מספר דרכים. דרך אחת היא באמצעות הנוסחה. הנוסחה שאומרת שינוי ב-y חלקי שינוי ב-x. נחשב את זה מספרית, אני עוד מעט אסרטט את זה גרפית. מה השינוי ב-y? השינוי ב-y הוא בפשטות כמה השתנה ערך ה-y שלנו במעבר מנקודה זו לנקודה זו. ובכן, בכמה השתנה ערך ה-y שלנו? ה-y השתנה מכאן, מינוס 6, ועד לכאן, לפלוס 6. מהו המרחק הזה כאן? הוא יהיה ערך y בנקודת הסיום, הוא יהיה מינוס 6 פחות ערך ה-y בנקודת ההתחלה. פחות מינוס 6, אז זה למעשה 6 ועוד 6, הם 12. אפשר פשוט לספור את זה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. כששינינו את y שלנו ב-12, שינינו גם את x. בכמה? בכמה שינינו את x לעומת השינוי המקביל ב-y? ובכן, עברנו מ-x שווה מינוס 1 ל-x שווה 3. נכון, x השתנה ממינוס 1 ל-3. ניקח את נקודת הסיום שהיא 3 ונחסיר ממנה נקודת ההתחלה שהיא מינוס 1. נקבל 4 כך שהשינוי שלנו ב-y חלקי השינוי ב-x שווה ל-12 חלקי 4. ואם נפשט נקבל 3. הפירוש של זה הוא שעל כל צעד 1, אפשר לראות זאת, תנו לי לכתוב כך. שינוי ב-y חלקי שינוי ב-x שווה ל-3. אפשר גם לומר 3 חלקי 1. הפירוש של זה הוא שעל כל צעד אחד בכיוון החיובי של ציר x נעלה 3 בכיוון החיובי של ציר ה-y. אפשר לראות זאת בגרף, כשזזנו 1 ב-x עלינו 3 ב-y. כשהתקדמנו 1 ב-x עלינו 3 ב-y. אם נזוז 2 בכיוון של x נעלה 6 ב-y. 6 חלקי 2 הם 3. כך שהשיפוע 3 אומר לנו כמה אנחנו עולים כאשר אנחנו מגדילים את x. נעשה עכשיו את הקו השני בגרף שלנו. קו B. אותו רעיון, נשתמש בנקודות שכבר מסומנות, למרות שיכולנו להשתמש בכל שתי נקודות על הקו. אז בואו נראה, יש לנו נקודה אחת פה, נקודה אחת פסיק, 0 פסיק 1, הנקודה פסיק 0.1, וזו נקודת ההתחלה, לזו אפשר לקרוא נקודת הסיום. נקודת ההתחלה פה, הנקודה ב-x הוא מינוס 6, ו-y הוא מינוס 2. עכשיו אותו רעיון. מהו השינוי ב-y בהינתן שינוי כלשהו ב-x? הפעם נחשב קודם את שינוי x. מהו השינוי ב-x? במצב זה מהו השינוי ב-x? דלתא x. אפשר אפילו לספור אותו 1, 2, 3, 4, 5, 6. הוא 6. אבל אם אין סרטוט כדי לספור, אפשר פשוט לקחת את נקודת הסיום, את ערך ה-x שם, שהוא 0, וממנו להחסיר את ה-x בנקודת ההתחלה, 0 פחות מינוס 6. כך שכאשר השינוי ב-x שווה, זה, זה יהיה 6, ומהו השינוי ב-y? זכרו שזאת נקודת הסיום. וזאת נקודת ההתחלה. היה לנו 0 פחות מינוס 6, וב-y יש לנו 1 פחות מינוס 2. כמה הם 1 פחות מינוס 2? זה, 1, זה כמו 1 ועוד 2, שהם 3. קיבלנו 3 חלקי 6 או חצי 1 חלקי 2. שימו לב, התקדמנו בכיוון x ב-6 יחידות, ובהתאמה עלינו בכיוון y ב-3 יחידות. השינוי שלנו ב-y יהיה 6, כאשר השינוי שלנו ב-x יהיה 6. אחד הדברים שמטריד הרבה אנשים הוא איך אני יודע את הסדר, מה פחות מה, שה-0 הוא הראשון, או, אה, או מינוס 6, או, או השני, או שהאחד הוא הראשון והמינוס 2 הוא השני, והתשובה היא שאפשר גם כך וגם כך כל עוד אנחנו עובדים בעקביות, כלומר יכולנו לפתור גם כך. שינוי ב-y חלקי שינוי ב-x שווה מינוס 2 פחות 1. כלומר, אנחנו משתמשים בקורדינטות האלה ראשונות, מינוס 2 פחות 1 עבור y חלקי מינוס 6 פחות 0. שימו לב שאלה המספרים ההפוכים לאלה, אלו חייבי, חיוביים ואלו שליליים, אך כיוון שכאן יש שלילי במונה ובמכנה, הם יתבטלו מינוס 3 חלקי מינוס 6. בעצם, הסימן השלילי מתבטל, וקיבלנו גם עכשיו חצי. כלומר, מה שחשוב הוא, אם השתמשנו בקורדינטה מסוימת, כנקודה ראשונה עבור y, נשתמש בה כנקודה ראשונה גם עבור x. אם משתמשים בקורדינטת ה-y הזו ברי כראשונה, כמו שעשינו פה, אז יש להשתמש ב-x הזו כשנייה, כמו שעשינו פה. צריך רק לוודא שהשינוי ב-x עבור השינוי ב-y נלקחים מאותה נקודת סיום. ואותה נקודת התחלה. ועכשיו מה שקיבלנו אומר, זה אומר שעבור כל מינוס 6, שנלך ב-x, כלומר אם נלך מינוס 6 ב-x, זה אומר שנזוז אחורנית 6. נזוז ב-y מינוס 3. שניהם אמורים למעשה להיות דבר זה, השיפוע של הקו הוא חצי. כלומר, על כל שני צעדים חיוביים ב-x נלך צעד אחד חיובי ב-y. אם, או אם נלך אחורה שני צעדים ב-x, נלך אחד למטה ב-y. זה מה שאומר ששיפוע של חצי בעצם. אפשר לראות שהקו עם שיפוע חצי פחות תלול, מאשר הקו עם השיפוע של השלוש. נעשה עוד שתי דוגמאות. בואו נעשה את קו C. אני אשתמש בוורוד. נאמר שנקודת ההתחלה, אני בוחר אקראית, אני בוחר בנקודות שכבר סומנו עבורנו. נאמר שנקודת ההתחלה היא בקורדינטה אה, מינוס 1 פסיק 6, ונקודת הסיום היא במינוס ב-5 ומינוס 6. 5 ומינוס 6. השיפוע שלנו יהיה, תנו לי לכתוב זאת, השיפוע שווה שינוי ב-x, סליחה, סליחה, סליחה, שינוי ב-y, לעולם לא אשכח את זה, שינוי ב-y חלקי שינוי ב-x, או קדימה לעומת למעלה. קדימה זה כמה שמתקדמים בכיוון האופקי, ולמעלה, כלומר כמה עולים בכיוון האנכי. או שאפשר לומר השינוי ב-y, ערך ה-y בנקודת הסיום, פחות ערך ה-y בנקודת ההתחלה. זאת נקודת הסיום שלנו, זה y בסיום וזה y בנקודת ההתחלה. חלקי ה-x שלנו בסיום פחות ה-x בהתחלה. אם זה מבלבל אתכם, כל מה שאני אומר, שזה יהיה שווה y בסיום, מינוס 6, פחות y בהתחלה, 6, חלקי x בסיום, 5, פחות x בהתחלה, מינוס 1. זה שווה מינוס 6 פחות 6, שהם מינוס 12. 5 פחות מינוס 1, שהם 6. כלומר מינוס 12 חלקי 6 ששווה למינוס 2. שימו לב שיש לנו שיפוע שלילי כאן. זה קורה כי בכל פעם שעולים ב-x צעד 1, יורדים בכיוון y, זה שיפוע שלילי. הוא עובר מצד שמאל עליון בציר המספרים לצד ימין תחתון, כאשר x גדל y קטן, ולכן יש לנו שיפוע שלילי. לקו הזה כאן צריך להיות שיפוע חיובי. בואו נוודא זאת. שוב אשתמש בנקודות שכבר סומנו. זה קו D. שיפוע הוא שינוי ב-Y חלקי שינוי ב-X. בכמה אנחנו עולים אנכית כשאנחנו מתקדמים מנקודה זו לזו. בואו נראה, אפשר לעשות כך. אפשר פשוט לספור בכמה עולים. עולים 1, 2, 3, 4, 5, 6. אנחנו עולים ב-6. ובכמה נעים קדימה אופקי, תחליף צבע, בכיוון האופקי אנחנו מתקדמים 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 צעדים. אם כך, השיפוע שלנו הוא 6 חלקי 6, שזה 1. כלומר, מה שאומר בכל פעם שאנחנו צועדים 1 בכיוון x, בכיוון x חיובי, עולים גם 1 חיובי בכיוון y. עבור כל x, אם נלך שני צעדים אחורה בכיוון x, נרד שני צעדים בכיוון y. כל מה שנעשה ב-x נעשה ב-y גם כן בשיפוע הזה, זה היה די קל. וכדי לחשב בצורה מתמטית, נמצא את הקורדינטות פה, אותה נבחר כנקודת ההתחלה, הפתיחה שלנו היא נקודה מינוס 2 מינוס 4, והסיום שלנו יהיה הנקודה 4, 2, 4 פסיק 2. השיפוע שלנו, השינוי ב-y חלקי השינוי ב-x, הם 2 פחות מינוס 4. חלקי 4 פחות מינוס 2. 2 פחות מינוס 4 הם 6. אם אתם זוכרים זה היה המרחק פה, ו-4 פחות מינוס 2 הם גם 6. זה המרחק שפה. קיבלנו שיפוע של 1. בואו נעשה עוד אחד, נפתור עוד בעיות. אלה מעניינות, נתחיל בקו E שכאן. השינוי ב-y חלקי השינוי ב-x. השינוי שלנו ב-y כשנעבור מנקודה זו לנקודה זו, אני פשוט אספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, יש כאן 8. אפשר היה לקחת את הערך של y בקורדינטה, אמ, בקורדינטה ולחשב 2 פחות מינוס 6, שם המרחק הזה 8, ומהו השינוי ב-y? ובכן, ערך y כאן, סליחה טעות, מהו השינוי ב-x התכוונתי? ערך x כאן הוא 4, ערך ה-x פה הוא גם 4, אנחנו רואים ש-x לא משתנה. קיבלנו שיפוע של 8 חלקי 0. ובכן, אנחנו לא יודעים מהו השיפוע, 8 חלקי 0 הוא לא מוגדר. במקרה זה השיפוע לא מוגדר. כשיש לנו קו אנכי, אומרים שהשיפוע לא מוגדר. כי מחלקים ב-0. אך אפשר להבין מזה איך כנראה מדובר בקו אנכי. לסיום, נעשה גם את זה. זה נראית כמו בעיה פשוטה, שיפור רגיל בהחלט. ניקח את הנקודה הזו, הנקודה 3 פסיק 1. זה קו F. יש לנו את הנקודה 3 פסיק 1, ואת הנקודה מינוס 6 פסיק מינוס 2. השיפוע שלנו יהיה שווה לשינוי ב-y. אני בוחר בנקודה הזו כסופית כדי שנתרגל כיוונים שונים. כלומר, השינוי ב-y עכשיו נרד לכיוון הזה, הוא מינוס 2 פחות 1, זה המרחק כאן, מינוס 2 פחות 1, שהם מינוס 3. שימו לב שירדנו 3. ומה יהיה השינוי שלנו ב-x? ובכן, אנחנו זזים אחורה מרחק כזה. מהו גודל המרחק הזה? ובכן, זה יהיה מינוס 6, זאת נקודת הסיום שלנו, פחות 3. זה נותן את המרחק שהוא מינוס 9. בכל פעם שנלך 9 אחרונית על הקו, נרד ב-3. אם נלך אחרונית 9, נרד 3. ואותו דבר, כשנתקדם 9, נעלה 3. כולם שווים. נראה שאלה מתבטלים ונקבל שיפוע של שליש. שליש חיובי. זה שיפוע קו חיובי. בכל תנועה אופקית קדימה נעלה אנכית. נתקדם 3, נעלה 1. מקווים שזה היה הסבר טוב על שיפועים.